අයිබුවන් චැනල්ලකට සාදරෙන් පිළිගන්න මේ චැනල් එකේ මීට කලින් සිංහල වීඩියෝ කෙරලා තියෙනවන ඒකක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් එකට හේතුව තමයි අතර මේකත් චැනල් එකින් කරන්නේ බිස්නස එකන්නේ ඉතින් එතනදී මම ජාත්‍යන්තර ප්‍රේක්ෂකයන් ඉලක්ක කරලා තමා වීඩියෝ හැදුවේ නමුත් මෑතකදී මට දැනලා තියෙනවා මගේ මේ channel එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ සිංහල මිනිස්සුන්ගේ නැති වෙලා යන බොහොමයක් වටිනාකම් අපහු කියලා දෙන්න සහ අපහු ස්ථාපිත කරන්න සහ ඒ ඔස්සේ කිසියම් සමාජ ප්‍රගමණයකට දායක වෙන්න මගේ channel එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් නේද කියලා මම හිතලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතාගෙන ඉන්නවා සුළු සුළු දේවල් කුඩා කුඩා දේවල් කුඩා මාතෘකා ඔස්සේ කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් කෙටි කාලයකට ලඝු කරලා ඉදිරිපත් කරන්න වීඩියෝ මාලාවක් විදිහට ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධ කාරණයක් ජ්‍යොතිෂය කිව්වහම බොහොමයක් මිනිස්සුන්ට අද හිනා යන තත්ත්වයක් තියෙන. ඒකට හේතුව තමයි ජ්‍යොතිෂය වවාගෙන කන පිරිසක් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැමදේම හැම ක්ෂේත්‍රයකම ඒ ක්ෂේත්‍රයේ ගුණවත් බව, ප්‍රායෝගික බව, වැදගත්කම ඒ සියල්ල පසෙක දා ඒක විනාශ කරමින් ඒක වවාගෙන කන පිරිසක් ඒක බිස්නස් එකක් කරගෙන ඉන්න පිරිසක් බිහි වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒක ඇත්තටම ඒ ශාස්ත්‍රයේ එහෙම නැත්නම් මේ විද්‍යාවේ මේ ක්‍රමවේදය එහෙම නැත්නම් මේ ටූල් එකේ වරදක් නෙමෙයි ඒක භාවිත කරන පුද්ගලයාගෙන වැරද්ද තියෙන්නේ. ඉතින් ජ්‍යොතිෂ සම්බන්ධත් කතාව මේකයි. ඒ වගේම සිංහල වෙදකම් වගේ ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් කතාව මේකයි. ඉතින් මම මේ කතා කරන්න යන්නේ මේක කෙනෙකුගේ මහදශාව සම්බන්ධ කතාවක්. මම ඉපදෙන්නේ 1980 ජූලි මාසේ දිනයක කුජ ග්‍රහයට අයිති නැකතකදී සාමාන්‍යයෙන් කුජ ග්‍රහයගේ අයිති නැකතක් කියලා කියන්නේ කියන්නේ කුජ මහදශාව තුළ තමයි ඉපදින්නේ මේ කුජ මහදශාවේදී ජ්‍යොතිෂ පොත්පත්වල දක්වලා තියෙන දෙයක් තමයි සමේ කුෂ්ඨ රෝග හැදෙනවා හම දූෂ්‍ය වෙනවා හම කැත වෙනවා හමේ ලප කැලලි ඇවිල්ලා හම කැත වෙනවා පැහැපත් භාවය නැති වෙනවා බලනකොට කෙනෙකුට ප්‍රිය උපදවන්න නැති තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා ඉතින් කුජ මහදශාවේ ඉපදුණු මටත් මේ කියන තත්ත්වයට මුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා කුඩා කාලේ මට හැදුනා ස්කේබීස් කියන තත්ත්වය මම ක්‍රියම් එක තමයි ඒ කාලේ ජීවත් වුණේ කිරියම්මලා ගෙදර සත්තු හැදුවා සත්තු කියන්නේ ගවය වගේ සත්තු කිරිහරක් හිටිය කුඹරේ ගොවි පවුලක් ඉතින් මේ ගොවි පවුලේ කටයුතු වලට දායක කරගන්න ශ්‍රමය පොහොර වගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් තමයි සත්තු හැදුවේ මසට හැදුවේ නෑ කිරිගත්තා වගේ මට මතකයක් තියෙනවා ඉතින් ඊට අමතරව කිරියම්මලා ගෙදර ගම් කුකුල්ලු හිටියා. ගම් කුකුල්ලු කියන්නේ විතර ගණ්ඩම බලාගෙන හදපු ග්‍රාමීය කියන්නේ ස්වභාවික කුකුල් වර්ග අද ඉන්නවා වගේ ඔය මස් පිණිස බිත්තර පිණිස හදලා තියෙන કૃතිම වර්ග නෙමෙයි මේගොල්ලෝ ස්වභාවික හොඳ දිරියක් තියෙන රෝගවලට ඉහළ ප්‍රතිරෝධයක් තිබ්බ තමන්ගේ ආහාර හොයාගෙන කාලා නිදැල්ලේ දවල් දවසේ හැසිරිලා වත්තරත් කිසියම් පෝෂණයක් එකතු කරලා බෙටි දානවා හැමතැනම. ඉතින් මේ සත්තු දවල් දවසේ විදිහට තමන්ගේ ආහාර හොයාගෙන කාලා කිසිම කාටවත් බරක් නැහැ. ආහාර දෙන්න ඕනේ කියලා 아무තු දෙයක් නැහැ. උන් හොයාගෙන කනවා වත්ත පිටිය හැමදේම උස්ස උස්ස හොයාගෙන කනවා කාලේ වෙරලා එල්ලලා තියෙන උන්ගේ කම්බියකින් ඉහළ එල්ලලා තියෙන උන්ගේ කුඩා ගයක් වගේ එකක් කූඩයක් ඒකට පොඩි ඉනිමගක් වගේ එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඔකට හැන්දෑවට යනවා. ගිහලා ඉඳලා ආයෙ පහුදාට එනවා. ඒ විදිහට තමයි ගම් කුකුල් වැදුවේ. ඉතින් මස් අවශ්‍යතාවයකට කියලා ගත්තා කියලා කියන්න බෑ ඇත්තටම. සාමාන්‍යයෙන් සත්තු මරීමක් ගෙදර සිද්ධ වුණේ නෑ. වෙන ගෙවල් වල වෙන්නේ නැති. අපේ ගෙදර සාමාන්‍ය බිත්තර පිණිස තමා කුකුල් හැදුවේ. ඉතින් කුකුල් හැදුවේ ඊට අමතරව බල්ලෝ බලල්ලු වගේ සත්තු හිටියා. කොමාරි කුජ මහදශාව ඇතුලේ ජීවත් වුණු මට ගෙදරදී හැදුනා ස්කේබීස් කියන එහෙම නැත්නම් අද ස්කේබීස් කියලා හඳුන්වන චර්ම රෝග තත්ත්වය. ඒකට කියනවා සිංහලෙන් කසානා පණුහොරි හොරි පණු කැවිලි අදි නම් භාවිතා වෙනවා. ඒක හරි අපහසුතාවය ඇති කරන තත්ත්වයක් කසනවා. මේ ඇඟිලි කරු නිකන් හිරිවැටිලා වගේ තියෙන තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. පළු දානවා, අසාත්මිකතා ඇති වෙනවා. හැම මත ජීවත් වෙන අන්විච්චිය කෘමියෙක් තමයි හැමේ සිදුරු ඇති කරමින් බිත්තර දාලා ඒගොල්ලෝ ගුණනය වෙලා ඒ ඔස්සේ යම් යම් ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ. ඉතින් මේකට මම දන්න තරමින් අද භාවිතා වෙනවා ඒ සල්ප ගෙන්දගම් අඩංගු ඖෂධ ඒ කාලේ මේක මගේ මුළු ඇඟේම හැදුණා. හරිම අපහසු තත්ත්වයක් මට මතකයි ඒ අපහසුව මට තාමත් දැනෙනවා. අමතක නොවන තත්ත්වයක් මුළු ඇඟේම ආවා. ඉතින් කිරියම්ම මේකට කෙරුවේ ඒ ප්‍රදේශයේ සාම්ප්‍රදායක වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙලා ඒ වෛද්‍යවරයාට කියලා හොරිතෙල් හිඳගෙන ආවා. මේ හොරිතෙල් වල සුවඳත් මට මතක විදිහට මේ ගෙන්දගම් ගෙන්දගම් සුවඳක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඔය හොරිතෙල් මුළු ඇඟේම ගානවා. ගාලා මේ කිරියම මට මතකයි අතින් තමයි ගියාවේ. මේ හොරි කියලා කියන්නේ බෝ වෙන තත්ත්වය. බොහෝ විට මට පේන විදිහට අපේ ගෙදර වැඩි හිටියන්ට හැදුනේ නැහැ. කුඩා මට විතරයි හැදුනේ. ඒ කියන්නේ බොහෝ විට වැඩි හිටියන්ගේ ප්‍රතිශක්තියේ යම් බලපෑමකුත් ඇති. ඒගොල්ලන්ගේ හැමේ தත්ත්වය, හැමේ ස්වභාවය යම් ප්‍රතිරෝධයක් තියෙන ඇති. කොහොම හරි ඔවුන්ට හැදුනේ නැහැ. මට හැදුණා. මගේ හැම සියුම් කුඩා දරුවෙක් ඉඳලා හැම සියුම් හින්දා වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මට හැදුනහම ඒ විදිහට කිරියම අතින් තමයි ගෑවේ තෙල්. මුලංගෙම ගාලා මම නිර්වත් වෙ ඉන්නවා. හැන්දෑවට තමයි හොදන්නේ හොදලා ඉවත් කරන්නේ ඊට පස්සේ ආයෙ උදේ පහුවදා උදේට ගන්නවා ඔය විදිහට ඔහොම කළා ඔක සුව වුණා <coughs> වැදගත්ම දේ මේ தત્ත්වය මට ඇති වුණේ කුජ මහ දශාව තුල. ඉතින් මේ කුජ මහ දශාවේ අනිවාර්යයෙන්ම ওই වගේ කුෂ්ඨ රෝග හැම දූෂ්‍ය කරන හැම කැත කරන ওই වගේ කුෂ්ඨ රෝග වැළඳෙනවා කියලා පොත්පත්වල ජ්‍යොතිෂ පොත්පත්වල ලියවිලා තියෙනවා. ඉතින් <coughs> මේ தત્ත්වෙම මම දෙදස් දාහතරේ මගේ දුව උපදින ඇය මගේ රූපකාරයමයි මගේ නැකතමයි උපද ඉපදෙන්නේ එකන එකම මහදශාව තමයි අත් උපදින්න කුජ ද්‍රයාඩීම මහදශාවේ ඉතින් මම මේ කාලසීමාව තුළත් නිරීක්ෂණය කරනවා ඇයටත් මේ වගේ කුෂ්ට රෝගයක් ඇති වෙනවා. මේ කාලේ ඇතරම අද කාලේ ඔය ස්කේබීස් පණුහොරි වගේ තත්ත්ව සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි. ඒක පවතිනවා ඇති, පවතින පරිසර තත්ත්ව ඇති. සමහර දරුවන්ට හැදෙනවා ඇති තාමත්. නමුත් අපේ පැතිවල මම ඇතරම මේ මෑතක ඔය මගේ කුඩා කාලයෙන් පස්සේ ඇතරම අහලවත් නැහැ. ඒක ඇතරම දැන් නැති වෙලා ගිහිල්ලා. ඉතින් නමුත් දුවට හැදෙන්නේ ලයිකන් ප්ලේනුස් කියන අසාත්මික தත්ත්වය ඒක කොහොම එනවද කොහොම ආවද කියන දේ හිතා ගන්න අමාරුයි. සමහරට දන්නේ කොතෙන් ආවද කියන්නේ ඇත්තටම පැහැදිලි මදි. ඉතින් මේක මට තේරුණ විදිහට අර ඒ කාල සීමාව තුල කුජ මහදසාව තුල යමක් හැදෙන්න තියෙනවා නම් යම් කුෂ්ඨ රෝගයක් හැදෙන්න තියෙනවා මේ කුෂ්ඨ රෝගය කුමක්ද කියන එක නෙමේ අදාළ වෙන්නේ. හැම කැත කරන කුෂ්ඨ රෝගයක් මොකක් හරි දෙයක් මේ පරිසරයේ තියෙන මොකක් හරි දෙයක් හැදෙනවා කියන දේ තමයි මම නිරීක්ෂණය කරුවේ. ඉතින් මේ ලයිකන් ප්ලේනුස් කියන தත්ත්වය ඒගේ අතපයවල කඳේ මූුණ ඇරෙන්න්න අනි ඇගේ හැමතැනකම වගේ හැදුණ කසන සුළු අසාත්මික නිකං තුවාල වගේ නිකං රෑශ් එකක් වගේ තමාව කසන ගතියකුත් තිබ්බ සමහර තැන් තුවාලුනා නිකං හම තැන් තැඟල පැලිල වගේ එම තත්ත්යකයි මුළු ඇගේ මාව හම හම ඉතාම කැතවුණ ඉතින් <clears throat> අපි ඇත්තරම ගොඩක් දුක් වුණා මේ ධ්‍යාන දරුවෙක් හින්දා. ඉතින් කාලයත් එක්ක ඒක එක්ක කියන්නේ යම් කාල සීමාවක් තිබිලා ඒක යටපත් වුණා. යටපත් වුණාට හැමත වුණු බලපෑම ඊටාම තද පැල්ලම් විදියට ඇඟ පුරාම තාම පැතිරිලා තියෙනවා. දැන් අවුරුදු එකමාරක් විතර වෙනවා. වෛද්‍යවරුන් ඒ දවස්වල කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් මේ කැලලි මැකෙන්න අවුරුදු එකමාරක් විතර වගේ කාලයක් යනවා කියලා. ඉතින් අදටත් ඇගේ කකුල් වල එහෙම සුදු පාට හැමේ සුදු කියන්නේ තලලු හැමේ තද පැල්ලම් විදියට ඒවා පැවතිලා තියෙනවා. තාමත් ඒක මැකිලා නැහැ. මැකෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. සමහරට ඉදිරි කාල සීමාවෙදී ඉදිරි වසරවලදී ඒක මැකිලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම මතු කරන කාරණය තමයි මතු කරන නිරීක්ෂණය තමයි ජ්‍යොතිෂ පොත්පත්වල කියවිලා තියෙනවා කුජ මහදශාව තුල අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි කුෂ්ඨ රෝගයක් හැදෙනවා. මේ කුෂ්ඨ රෝගේ මොකක්ද කියලා මේ විශේෂණය කරලා නැහැ. නමක් දීලා නැහැ. ඒක මොකක් හරි සමේ චර්ම තත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හැම කැත වෙනවා. අන්න ඒ කියන කාරණේ තමයි ජ්‍යොතිෂ පොත්පත්වල කියවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මම ඉදිරිපත් කරන නිරීක්ෂණයක් විදිහට මගේ නිරීක්ෂණයක් විදිහට ඔබටත් පුළුවන් ඔබේ දරුවාගේ හෝ ඔබේ ඔබේම වෙන්න පුළුවන් කුජ මහදශාව හෝ කුජ අතුරු වෙනත් ග්‍රහයකගේ මහදශාවක කුජ අතුරු දශාව තුළ මේ වගේ තත්ත්වයක් එනවද කියලා ඔයාලා බලන්න විශේෂයෙන්ම කුජ මහදශාවේ කුජ අතුරු දශාවක් ආවත් මේ කියන තත්ත්වේ දරුණු වෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේ වගේ නිරීක්ෂණ ඔස්සේ ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපේ මේ දැනුම් පද්ධතිය වල කිසියම් හරයක් තිබුණා කියන එක. මම ඒකට විද්‍යාත්මක අර්ථකථන දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඔබට ඔබටම ඔබේ ජීවිතය තුළින් ඔබේ ජීවිතයේ ජීවිතයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ඇසුරෙන් මේ කියන අපි අතර තියෙන බොහොමයක් අපි ඉවත දාලා තියෙන වටිනාකම් ඇත්තද බොරුද කියලා ඇත්තරම අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් හොයාගන්න එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මේක මම කරපු සරල නිරීක්ෂණයක්. අතර මම ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධ යම් ප්‍රාමාණික දැනුමක් ලබා ගන්න යොමු වුණෙත් කුඩා කාලේ මන් සම්බන්ධයෙන් කරලා තිබ්බ විවිධ ජ්‍යොතිෂවේදීන් මන් සම්බන්ධයෙන් කරලා තිබ්බ පුරෝකතන මට කියවන්න ලැබිලා තියෙන මුල් කාලේ මම ඒවා පිළිගත්තේ නෑ නමුත් පස්සේ කාලෙකදී යම් යම් සිදුවීම් ජීවිතය හැලහැප්පීම් එනකොට මට හිතෙනවා මෙන්න මේ දේ කලින් කියවිලා තිබ්බ නේද? කලින් ලියලා තිබ්බ නේද? ජ්‍යොතිෂ වේදිකෙක් ඒක ලියලා තිබ්බ නේද? ඉතින් ඒ ඔස්සේ තමයි මම යොමු වෙන්නේ. ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධ පොත් ආදී පරිහරණය කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගන්න සහ ඒ සම්බන්ධ එවකට හිටිය විද්වතුන් එක ප්‍රායෝගික භාවිතයට ගත්තාය මුණගහිලා සාකච්ඡා කරලා යම් යම් දේවල් දැනගන්න මම යොමු වුණේ ඒ අනුව. ඉතින් කතාව උකයි. විය යුත්තේ අපි බොහොමයක් අය විද්‍යාවන මුල්තනය තියනින් කමක් නෑ හරි විද්‍යාවේ තියෙන විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියලා දෙයක් ඒ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය භාවිතා කිරීමේදී ඔබ පූර්ව මතයක ඉන්නේ නැතුව පූර්ව නිගමනයකට ඉන්නේ නැතුව තමයි ඒ විද්‍යාත්මක හැදෑරීම කරන්න සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා දැන් සමහරු ජ්‍යොතිෂයට කිසිම පිළිගැනීමක් දෙන්න. ඒ වගේ මිනිස්සු ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධ පර්යේෂණයකට ඇත්තටම සුදුසුත් නැහැ. ඒ මිනිස්සු ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධ පර්යේෂණයක් කළ යුත්තේත් නැහැ. ඇත්තටම කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ පර්යේෂණයක් කරන්න ඕනේ. ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධ මැදහත් මතයක ඉන්න මිනිස්සේ. සමහරුන්ට අවශ්‍ය ජ්‍යොතිෂය පැත්තකට විසි කරන්න කිසිම හැදෑරීමක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක පැත්තකට විසි කරන්නයි අවශ්‍ය. ඒ වගේ කෙනෙක් පර්යේෂණයක් ගොඩ නැගුවොත් ඒක ඇතුළේ තියෙන්නේ ජ්‍යොතිෂය බොරු කියලා ඔප්පු කරනවාමයි කියන මතය. විද්‍යාත්මක විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ සරල නීතියක් තමයි අපි කිසිම අවස්ථාවක කල්පිතය මොකක්කෝ අපිට තියෙන කල්පිතය ඒක බොරු කරනවා ඇත්ත කරනවා කියන පූර්ව නිගමනයක ඉඳලා අපි කිසිම අවස්ථාවක කටයුතු පර්යේෂණය ගොඩනගන්න එම ගොඩනැගීම කළ යුත්තේ නැහැ. ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල දෝෂ සහගතයි. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට පුළුවන් තමන් කරන පර්යේෂණයක ප්‍රතිඵලය තමන්ට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඕන තරම් ලෝකෙ පුරා වෙනවා. සමහර මිනිස්සු නරක දේවල් පර්යේෂණයක් ඇසුරෙන් ගොඩනගලා ගොඩනැග පර්යේෂණයක් ඇතුළෙන් හොඳයි කියල සමාජ කත කර එක සාමාන්‍ය දෙයක් ඉතින් සමහරු හිතාමතාම නරක දේවල් හොඳයි කියනවා හොඳ දේවල් නරකයි කියනවා විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයක් කෙරුවා කියනවා දැනුම අවභාවිතා කිරීම හැම තැනකම වෙනවා ඒක සාම්ප්‍රදායික දැනුම් පද්ධතියක වෙන්න පුළුවන් නූතන දැනුම් පද්ධතියකට වෙන්න පුළුවන් අවබෝධතාව කියන දේ ඕන තැනක වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔබට මම කියන්නේ සාධාරණ සාධාරණ හදාරන්නෙක් වෙන්නේ ඔබ මැදි අරමුණක ඉඳලා මැදහත් අරමුණක ඉඳලා ජෝතිෂය හරි වෙන්න පුළුවන් නූතන විද්‍යාව හරි වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් වෙන දැනුම් පද්ධතියක කියන කාරණයක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොන පැත්තට ගියත් ඔබ ගත යුත්තේ මධ්‍යස්ථ පිහිටීමේ මධ්‍යස්ථ ලක්ෂ්‍යයක ඉඳගෙන තමයි ඔබ පරිශ්‍රණය සැලසුම් කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය කියන මූලික කාරණා ඇත්තටම ලංකාවේ විද්‍යුතුන් සම්බන්ධයෙන් ඔය කියන මූලික කාරණා ඒ විදිහට ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක කරන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ පරීක්ෂණ ගොඩනැගීමේදී ඒක බරපතල තත්ත්වයක් අමතන්නේ මිනිස්සු විදියට අපි කරන්න ඕන හොඳ දේ හොඳ දේට වටිනාකමක් දෙන එක පවතින දේට වටිනාකමක් දෙන එක එහෙම නොකිරීමේ ආදීනව තමයි අපි මේ කාලය ඇතරම විඳින්නේ ඉතිං ඔය කතාව ඔතනින් සමාප්ත කරනවා මේ අත්දැකීම ඇතුලේ අපිට ගත යුතු දෙයක් වුණා නම් ඒක ගන්න මේ මේ මාතෘකාව ගැන මේ මාතෘ මේකම නෙමෙයි ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධ යම් යම් කාරණා ඉදිරියේදීත් ඉදිරියේදීත් මම තවදුරටත් කතා කරાવી කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔගේ චූටි චූටි දේවල් අරගෙන මම පෞද්ගලිකවම පැහැදිලිවම අත්දැකලා විඳලා තියෙන දේවල් ඇසුරෙන් උත්සාහ කරන්න අහවලාගෙන් දැනගත්තා ආරක්කෙනගෙන් දැනගත්තා කියන දේවල් මං ඉදිරිපත් කරාවි නමුත් ඒ යම් අවිනිශ්චිත භාවයක් ඔබට ඉතුරු කරලා ඔබට හිතන්න දෙයක් ඉතුරු කරලා ඒ විදිහට තමයි බොවිට ඉදිරි වැඩ කටයුතු මේ වීඩියෝ මාලාවේ සිද්ධ වෙන ඇත්තේ සැලසුම් වෙන ඇත්තේ ඉතිං එමනම් හොඳින් හිතන්න හොඳදේ තෝරගන්න හොඳ ගමනක් ඔබට සියලු ජය ආරක්ෂාව ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට ස්තුතියි